Hello. वो पता नहीं इसने क्यों किया है लिंकअप लिंकअप है मतलब हज़ार और तेरह सौ के बीच का ट्रांजेक्शन इन दोनों में इन दोनों कंपनी को अपने ट्रांजेक्शन होता है जनरेट